Zwei Schwestern treffen sich nach langer Zeit wieder. Sie stammen aus schwierigen Verhältnissen. Die eine ist nach langer Zeit endlich aus dem Gefängnis wiedergekommen. Die Erinnerung an ihre jüngere Schwester hat ihr durch die schwere Zeit Kraft gegeben. Doch nun, wo sie wieder da ist, stellt sie fest, dass sich die Zeit ohne sie weitergedreht hat. Die jüngere Schwester, in ihrer Erinnerung gut und sanftmütig, ist inzwischen ein zorniger und wütender Mensch geworden. Aus Hass und Neid stürzt sie andere ins Unglück. Die ältere Schwester will ihre jüngere Schwester retten. Sie will die Zeit zurückdrehen und alles ungeschehen machen. Sie will ihre richtige kleine Schwester wiederhaben. Die jüngere Schwester möchte akzeptiert werden in allem, was sie tut, gerade in ihrem schlechten Handeln. Die beiden finden nicht zueinander. Sie lieben einander, aber die Liebe der einen schließt die Liebe der anderen aus. Denn für die eine heißt Liebe, dass sie auf die Zukunft hofft. Für die andere bedeutet Liebe, dass ihre ältere Schwester jede ihrer Handlungen gutheißt, selbst die, mit denen sie das Leben anderer Menschen aktiv zerstört. Wenn ihre ältere Schwester sie wirklich lieben würde, dann würde sie es gutheißen. Das bedeutet doch bedingungslose Liebe. Ich musste an diese Geschichte denken, als ich die Losung für den heutigen Tag gelesen habe. Ich will sie retten von allen ihren Abwegen, auf denen sie gesündigt haben, und will sie reinigen, und sie sollen mein Volk sein. Mein erster Instinkt war, mich kritisiert zu fühlen. Wie ich muss gereinigt werden, wie ich war auf Abwegen. Ich bin doch keine Sünderin. Warum muss ich gerettet werden? In mir liegt eine tiefe Sehnsucht, in all meinen Handlungen bestätigt zu werden, egal wie lieblos oder zerstörerisch sie sind. Aber eine solche Art der Liebe verstärkt manchmal nur die eigene Dunkelheit. Denn es ist wahr, ich mache Fehler, ich handle lieblos und manchmal ist Kritik berechtigt. Es liegt an mir, mich von solchem Handeln immer wieder abzuwenden, nicht aus Scham, sondern weil das andere Handeln besser ist. Doch diese Erkenntnis kann man niemanden aufzwingen. Man kann niemanden retten, der nicht gerettet werden will. Gottes Liebe drückt sich darin aus, dass er diese Möglichkeit immer offen halten wird. Er wird an jedem Menschen festhalten. Er wird immer darauf warten, dass ich bereit bin, meine Lieblosigkeit abzulegen und mich wieder seiner Liebe zu öffnen. Auch das ist eine Form der bedingungslosen Liebe. Amen.